esa manera Quisiera tomarle la mano, darle lo que quiera, gozar y llevarla para afuera Tómate la bota y entera, mi nana, Moviendo así las caderas me mira de esa manera Quisiera tomarle la mano, darle lo que quiera Gozar y llevarla para afuera Mamita linda Mamita rica pobreza de alma Algunos pobres gozan lo poco que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Tarde, ¿cómo crees que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que lo vivo es algo miserable como un pájaro sin alas El día que me diga lo que eres, el día en que tú hagas los deberes Anda, lo rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan lo poco hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros gana el mundo sin moverse de la cama Tarde, ¿cómo crees que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que lo olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día que me diga lo que quieres, es el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Tómate la botella entera, mi nana quisiera tomarle la mano, darle lo que quiera, gozar y llevarla para afuera. Tómate la botella entera, mi nana Moviendo así las caderas. Me mira de esa manera, quisiera tomarle la mano, darle lo que quiera, gozar y llevarla para afuera. Mamita linda. de alma Algunos pobres gozan los poco que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otros compran el mundo sin moverse de la cama Arde, ¿cómo crees que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que los vivos es algo como un pájaro sin alas El día que me diga lo que quieres, el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo Algunos ricos sufren de una pobreza de alma Algunos pobres gozan lo poco que hay en calma Alguna gente mira a través de una ventana Otro en el mundo sin moverse de la cama Tarde, ¿cómo quieres que te diga que ya no me importa lo que hagas? Es que yo no creo que tú creas que lo olvido es algo miserable como un pájaro sin alas El día que me digas lo que quieres, el día en que tú hagas los deberes Anda, dímelo, rompe el hielo, caramelo, toca el cielo